ליד השירותים. אוקיי. מסדרון איפה? <laughs> חברים, אנחנו עושים טופ 10 אה, אוקיי, במקביל פה לרב. <laughs> הבוקר אנחנו אה, חיפשנו שם למחלה המסתורית שמונעת מעובדי הרכבת להגיע לעבודה. רב אלחי, אני מבקשת ממך. אה, עידו עידן, אם הם חייבים רופא אף אוזן קרון, <laughs> יש לנו את בן מילו שיקחו וולטטריין או תרופת מסילת חיים. יש לנו את לידור קונפינו עם קטרזיס, שרה קליינמן עם מחלת שיתוק מוחים, איתן ואט אחרים קשיים במערכת העיכול. שוב, צליל ברק עם פסי האטה מפוטר, הדר קומם עם לידיעת זימבור הנוסעים, מרסלו עם מחלת קביעות, חנן כהן עם רק אבות אכלו בוסר, ורן לויצקי עם רכבת השתעל. תודה רבה לכמה? 1,200. 1,200 חברים שהיו איתנו היום בפייסבוק. אנחנו... מי דיברה איתנו עכשיו? נועה. היא נועה. אפרופו טקשן, ואנחנו... היא נשואה? היא מתחתנת עוד חודש. אה, רציתי להכיר לה... צדיק? אתה יכול עוד. הבוקר. אה, היא לא... לא, לא, לא. אני אספר לך עוד מעט.